Salom kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan asablarimizni mustahkamlaymiz. Bugungi kinolar reytingimizda siz kutgan, kutmagan triller filmlar o'rin olgan. Bizda tekshirilgan filmlar namoyish etib boriladi. Shunday ekan, obuna bo'lishni unutmang. Eslatib o'tamiz, filmlarni yuragi bo'shlar va homilador ayollar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Demak, boshlaymiz. Qani ketdik. Birinchi film yovuz asablari mustahkam qo'rqishga tayyor tomoshabinlar uchun mo'ljallangan kino medisin ismli ayol farzandli bo'lishni juda xohlaydi va shu sabab qattiqqo'l eridan homilador bo'ladi bir kuni tunda unga kimdir hujum qiladi va erini o'ldiradi shu mobaynida bolasidan ham ayriladi ko'p fursat olmagan surishtiruvlardan so'ng u uyiga qaytadi ammo ko'p o'tmasdan medisin qotilliklarni guvohi bo'lishni boshlaydi voqealarni filmda kuzating ikkinchi film yana bir odamlarni qo'rqitishga mo'ljallangan qo'rqinchli film bug'i shohi deb nomlanadi Film oddiy o'quvchi uyidagi hayotdan boshlanadi. O'qituvchi ayol bolani e'tiborsizlikda hamda quloqsizlikda ayblaydi. O'quvchisini o'zgarishiga sabab nima bo'layotganligini bilishga qiziqadi. Qo'rquv soya solayotganini aniqlaydi. Bu haqida politsiyaga xabar beradi. undagi o'zgarishlar undagi qo'rquv sabablariga oydinlik kiritmoqchi bo'ladi qolganini film davomida bilib olasiz uchinchi film o'ziga xos syujetlar bilan ajralib turadi film nomi ozod odam film 1995 yilda tog' sayohatiga chiqqan to'rt turist haqida hikoya qiladi filmda noodatiy holatlarda vujudga keladigan voqealar bilan boyitilgan 2018 yilga kelib voqealar rivoji yana ham jonlanadi qayerda nima bo'layotganini aniqlash maqsadida sobiq politsiya xodimi voqealar oqimiga qo'shiladi u guvoh bo'lgan narsalarni kino davomida ko'rib borasiz Если ты находишься на мосту и найдешь бутылку, подуй в нее. И подумай о пустом человеке. Первую же ночь ты его услышишь. А на вторую ночь ты его увидишь. А на третью ночь? Ну а на третью ночь он найдет тебя. to'rtinchi film o'zining noodatiy holatlari bilan ajablantiradi va sizni qo'rqishga undaydi film nomi men ovozlari eshityapman Daniel, Sara va ularning farzandlari Erik eski shahardagi eski uylariga ko'chib o'tishadi. Voqealar ketma-ketligi shundan keyin jadallashadi. Erik qandaydir ovozlar haqida gapiradi. Ushbu oila boshiga musibat tushib, o'g'illari Erikdan ayrilishadi. kunlar o'tib Daniel kutilmaganda allaqanday ovozlar yozib oladi bu uyga qandaydir tushunarsiz holatlar yuz bera boshlaydi Они здесь и пытаются нам что-то сказать. Она здесь? Сара! Бешинчи фильм. uch qismdan iborat ushbu film ham qo'rqinchli kino ishqibozlarini bee'tibor qoldirmadi Filmda aks etgan qo'rqinchli sahnalar muxlislarni lol qoldirdi. Film nomi Qo'rquv ko'chasi. Filmda shaharda yashovchi odam qator qotilliklarga qo'l ura boshlaydi. Film qahramonlari shu shahar maktabining o'quvchilari bo'lishadi. Ular tez kunda bu jumboqli qotilliklarni amalga oshirayotgan odam kimligini aniqlashadi. Film ikkinchi qismida ham qotilliklar seriyasi namoyish etiladi albatta qotilliklar har doimgidek jumboqli edi uchinchi qismda shahar aholisi qotilliklardan bezib qotilni topishga ahd qilishadi ko'pchilik odamlarni kushandasiga aylangan qotillar topiladi film davomida o'zingiz guvoh bo'lasiz Ваш единственный шанс бежать как можно дальше. Бегом, бегом, бегом! Слушайте, Сайди, мы все прокляты. Дьявол во мне. Только попробуйте ожить, мрази. oltinchi film endigi film yana boshqa turdagi syujetlari bilan oldingi filmlardan ajralib turadi film nomi shayton izmida deb nomlanadi film vahshiy qotilliklar va yomonliklar haqida hikoya qiladi film davomida odamzod qanday yomonliklar va qotilliklar qilishi mumkinligi yomon narsalarga odatlanib dahshatli holatlarni vujudga keltirishi mumkinligini ko'rishingiz mumkin filmni kuzating sizga yoqadi yettinchi film bosh qotirishga arzigulik sarguzasht filmdir film vaqt deb nomlangan filmda bir oilani noodatiy hayoti yoritib beriladi bu oila farzandlari bilan quvnoq sayohat uyushtirish maqsadida odam kam boradigan ko'pchilik bilmaydigan ovloq bir orolga sohil bo'yiga sayohat uyushtiradi bu yerda yana boshqa oila bo'lib ular xotirjam dam olishardi oradan bir ikki kun o'tib g'alati hodisalar ro'y bera boshlaydi bu orolda vaqt xuddiki tez o'tib borayotganga o'xshardi О нет, мы здесь не случайно. sakkizinchi film navbatdagi film o'zini yanada qiziqarli bir biriga o'xshamagan syujetlari bilan kino muxlislarini o'ziga tortadi film ovozdan deb nomlanadi film syujetida yosh er xotin hayotlarini mustahkamlash maqsadida yangi uyga ko'chib o'tadilar ular biladilarki bu uyda oz fursat oldin qotillik ro'y bergan lekin ular bunga e'tibor berishmaydi vaqt o'tib bu uyda tushunarsiz voqealar ro'y bera boshlaydi er xotin bu uyda yomonliklar qamalib qolgan deya o'ylay boshlaydilar to'qqizinchi film endigi film kino muxlislar tomonidan afsonaga aylanib ulgurgan filmlar safidagi noto'g'ri burilish izmi iz filmidir film syujetida bir guruh sayyohlar o'zlari xohlagan holda qarovsiz o'rmon sayohatiga chiqadilar u yerda tashlandiq qabristonga duch keladilar sayohat davomida o'zlari kutmagan voqealar ro'y bera boshlaydi ular o'zlarini himoya qilish uchun harakat qiladilar lekin buni imkoni yo'qdek go'yo что это за место o'ninchi film navbatdagi yovuz 94 filmi ужас, bayavik janriga oiddir. AQSh va Indoneziya tomonidan suratga olingan film 2021 yilning 26 sentyabrida muxlislar e'tiboriga havola etilgan. Film rejissyorlari Berrit va Kastanski. Film shahardagi eski afsona haqida hikoya qiladi. U yerda ro'y berayotgan voqealar va qisqa metrajda taqdim etilgan qo'rqinchli sahnalar kino muxlislar e'tiboridan chetda qolmaydi. Hurmatli kanalimiz mehmonlari. Kino taqdimimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Yangiliklarimizdan xabardor bo'ling.